哎，Hello！今天很开心的参加创新打铁资管学会办的这样活动。我觉得在数位方面的未来哦，有非常非常大的一个发展空间。那么，数位银行今天有这么多的啊名师来给我们指导，我相信我们未来在迈向数位化的一个路上会更顺利。资管真的是一年一度还要来的盛大，然后也越办活动越好，看的人。 啊，我真的是以自。 今天的活动呢，让我感受到 fintech 跟真正传统金融业的整合很必要的。台大主管。